बहुत मनुष्य लग रहे हो मत करो रहने लो रहने लो घंटा जीरो एचपी है एडी क्रॉसबो जड़ बोल देगा